dans le bleu à 21 milieux, les cheveux dans le vent, je m'élève droit devant sur un grand fil ondulé, défile ma liberté. Tu m'as sauvé la peau quand je sautais dans l'eau, je t'ai vu